Ba, eh, gazte asamladak duela iru urte okupatu denuen sasiko eh, gaztetxea. Eh, endaian aspaletik utxik zegoen etxe bat eta bertan basa genituen bi urte, e, baina bueno, hasieratik eh, epaiketa prozesua abiatu zen. Eraz bagenekien goizio berandu bukatuko zela eta azkenean epaiketa e, bueno, bukatu zen eta atera behar ginen bertatik. Eta e, bertatik ateratzeko atera eta gero zer egin pentsatzen hasi ginela, be, bueno, beti esan dugun bezala, eh, baina hor orain gehiago hartu ginen e, laguntza behar genuela, herriko eskuartze bat izan behar zuela, eta pixkat eh, gauzak mugitzeko eta presio pixkat eh, sartzeko erabaki genuen eh, erikotxearen atzen lokal batean sartzea. Orduan, iazko uda bukaeran, e, sasiko ustu eta jendeako kaserna zarrean sartu ginen, e, barriko etxearekin bat lortzeko. Zan egun horretan tentsio handiak bizi izan ziren, baina egun bukaerarako ba, engaiatu ziren Eh, emezortzi hilabeteko epean eh, eh, gaztetxe baten beharrei erantzingo ziren lokal bat bilatzea guri. Eta azkenean edola hilabete batzuk e, ba, proposatu ziguten eta beraz, e, bueno, gure ez da gero agero, hartu genuen edo denak adostasun batera ditu ginen. bigarren aste buruan egiten dira, eta endaian herriko festa dira, eta ba hemen hainbat, osea, konzertu ditugu bihar, Diabolo Kiwi Anita Parke eta Gigi Bull, eta larun batean tamala talde egongo da, eta igandean eguerdian amaiketako edo egongo da. Ba, gaur justu hasiko gara muztxapelketarekin eta herriko festak bihar azten dira, baina egun bat aurreratzea ere genuen, eta hiru egun izango dira, eta etorkizunari begira ba, hemen hainbat proiektu egin nahi, egin eta auzo lanean ere ibiliko gara, eta auzokekin ere proiektuak egingo dira. Oraindik e, falta dira egiteko, eta apaintza ere falta zaigu. Ba, gazteok endaian ez daukagu Osea, orain arte ez lekurik eta gehien bat donostia edo irunera juten ginen eta orain espero dut ba, urren datotzen gazteak leku bat eukitzenen pasatzeko eta herrian egoteko. Eta endaiako gazteak eta helduak eh, edo nor, animatzen dugu etortzea elkarlanean ibiltzera eta edozen itzaldi edo ekitaldietarako hemen eh, etortzea eta edozen informazioako gabletzea edo nahi dutzen.